Merci beaucoup. Ah, comment ça va bien Vous allez bien comment ça va Comment va Comment très bien, Et là maintenant, le, continent est en train de se recomposer. Ah Et donc, euh, il y a un chemin à trouver. Bah, la France a joué un rôle positif dans tout ça. Il y aura le président, c'est le président de l'Assemblée nationale. Hein. Il y aura le président d'Argentine et le président de la Colombie qui seront à Paris. Sí, sí, sí, bien la euh, prensa. Euh, oui, j'ai lu ça dans la presse. Parfait, ça va salir très bien. Ça va être très bien. Président, après cette séquence là je vous rappellerai, moi. Yo lo voy a llamar. Seguro. Ok. Está bien. Eh, Está bien. <laughs> Excelente. suerte. Merci, beaucoup. Bonne chance. Merci beaucoup. suerte, suerte. Suerte. Gracias, gracias. Gracias, gracias, gracias. gracias.